өзгөрмө конденсаторларда пластиналардын аянтын өзгөртүүгө болот керамикалык конденсаторлар атайын керамикалык диэлектрикти колдонушат электролиттик конденсаторларда диэлектрик катары алюминий оксиди пленкасы колдонулат кагаз конденсаторлары да бар